我是韩博维，今天我要教你的是一种拳法，你也许从来都没有听说过这个单词，你也没有听说过这种拳法，它叫做 overhand right，overhand right，它没有中文的单词，目前我管它暂时叫栽拳。那它呢是一个欧洲流行很多年的拳法，你可能在电视上看到，你认为它是个版拳，的，非常抱歉，它是一个 overhand right，就是 overhand，就是从上往下的。 然后 run 就是右手叫 overhand，然后演示一下这个动作啊，它的力量非常大。一个，高一点，最高，哎，这是 overhand run，来反方向再演示一下，待会儿再慢动作解释，来，来看到了，然后我来慢动作做一次，看，首先是一个直线拳法。 跟直拳不同，这是直拳，boom，直拳。那这个要做的是打到这里，肘子冲天翻起来，看到了吗？我肘子是冲天的，然后拳锋不是这样，是翻过来了。那它就是由我这个这个 elbow 它的弯曲，让它的力量从上往下打，boom，boom，从上往下打，直接 boom 来反方向拍一次，那它的力量非常大。 而且对付一米九的人很高，你打直拳打不到他，打不到他，怎么都打不到，所以你要打的 overhand right 重的，啊啊，看打巨人没有问题，overhand right，看到了这是你要做的。而且呢，在应用的时候，应用的时候，比如说这个人给我个前手直拳。 嘣，然后在很多时候，我给他一个拳之前，他可以打我的后腰之前。O U F C 很多运动员，M M a 里面很多人用，嘣然后打，嘣从上往下，而且他会做一个非常娘化的一个脚，他弯曲，嘣从上打，这是 Overhand，并不是一个摆拳，摆拳打一个摆拳，摆拳是这样，摆拳是这样，它是。 它是从外面打进来的，它的速度会慢，因为它一个斜线的一个距离。那直线永远是最快，所以是直线 o v e r h a d r 来，有请我们下面一个帅哥张涛来看一下。那在进攻方面你有什么优势呢？有什么劣势和优势？首先正常的直拳放好，正常直拳，嘣，打上，嘣，速度很快，嘣，来 o v e r h a d r 嘣，那速度稍微慢一点，稍微慢一点，慢一点，当然也也还不错。哎，正常的。 而且正常的拳我打上去是这个样子的，看到我的手套，来 o v e r h a 打上去就是这样的，所以他很容易在他没有防守、没有把双臂夹紧的时候，打进去像肘子一样，砰！再打一次，再打一次，打重一点啊！来往前一点，砰！他给你打进去有的时候这重吗？重吗？就是很重是吧？Overhand 很重。那练习沙袋的方法一样，对着沙袋打，就叫 Overhand。那这是我给你一个。 拳法的方式怎么去打？这是一个非常重的拳，可以打破对方的防守。然后，如果你防守不好，你就麻烦了。谢谢你的收看。